سبسکرائب کیجئے free of cost online master channel کو اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن دبائیے سب سے پہلے لیٹسٹ ٹکنالوجی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ماسٹر تو I'm here video share video تو آج ہم سیکھیں گے کہ پاکستان میں آپ پاسپورٹ کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو میرا جو برادرانہ مشورہ آپ کو ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرو تو اس کو سیکھ کے کرو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے ریسورسز بچیں گے آپ کا پیسہ بچے گا اور آپ کا جو ہے وہ کم سے کم ہوگا تو پاکستان میں یہ جو کام ہوتے ہیں یہ آئی ڈی کارڈ بنوانا پاسپورٹ بنوانا لائسنس بنانا یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کتنا بندہ اگر انفارمیشن نہیں ہے اور سفارش بھی بندے کے پاس نہیں ہے اور سفارش میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ کام کرنے بھی نہیں چاہیے لین دین اور یہ سارا کچھ آپ کو ایک لیگل طریقے سے ہر کام کروانا چاہیے انفارمیشن لے کے تو چلیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ انفارمیشن جو میں پرسنلی گین کی ہوئی ہے جو کریکٹ انفارمیشن ہے تو پاسپورٹ پاکستان میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ دوستو یہ کریں کہ آپ کو پاسپورٹ آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے فیس سبمٹ کروانی وہ کہاں پہ سبمٹ ہوگی نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے وہاں پہ سب سے پہلے آپ کو جانا ہے وہاں سے ہی بینک سے ہی چلان اٹھا ملتا ہے فیس سبمٹ کروانے کے لیے اور اس کی فیس جو ہے اگر آپ نے نارمل کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ تین ہزار روپیہ ہے اگر آپ نے ارجنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ دو سو پانچ ہزار روپیہ ہے نارمل جو ہے وہ آپ کا تقریباً دس دن میں آ جاتا ہے بن کے اور جو آپ کا ارجنٹ پاسپورٹ ہے وہ دوستو آپ کا چار دن میں آپ کو مل جاتا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو بینک جانا ہے نیشنل بینک آف پاکستان وہاں پہ جا کے آپ نے چلان فارم لے کے فیس تفریح کو سبمٹ کروانا ہے اس کے بعد جو آپ نے سٹیپ اگلا کرنا ہے آپ نے دو اپنے computerise national I D card کی کاپی کروانی ہے تو وہ کاپی کروانے کے بعد دوستو یہ آپ نے دونوں چیزیں لینی ہیں دین آپ لوگوں نے جانا ہے پاسپورٹ آفس اور پاسپورٹ آفس جو ہے وہ کس کس جگہ ہے آپ کے ایریے میں وہ آپ لوگ کسی سے کنسرن کر سکتے ہیں یا آن لائن گوگل کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ریجن میں فیصلہ آباد میں پاسپورٹ آفس جو ہے وہ یا تو کوہ نور سٹی میں ہے اور یا دوسرا جو ہے الائڈ ہاسپٹل کے سامنے ہے تو دوستو آپ نے پاسپورٹ آفس جانے کے بعد وہاں ایک لائن ہوگی فرسٹ لائن میں آپ نے وہاں لگنا ہے اور وہ کام نہیں ہے دو والا بڑا ڈیسنٹ طریقے سے آپ نے بیٹھ کے لائن میں لگنا ہے اور بیٹھنے والا سسٹم ہے لائن میں لگ کے آپ کا دوستوں پہلے ایشو کیا جائے گا ایک ٹوکن نمبر اور وہ ٹوکن نمبر ہے وہ آپ کا لاسٹ تک اسی ٹوکن نمبر سے آپ کو ٹریک کیا جائے گا وہ آپ نے سنبھال کے رکھنا اور ٹوکن نمبر لینے کے بعد آپ نے دوسری لائن میں جانا ہے وہاں پہ دوستو آپ آپ کی ایک کہہ لیں کہ ڈیٹا انٹری ہوگی کچھ آپ کا کوئی نام آپ کا ایریا وٹ ایور جو بھی وہ ڈیٹا انٹری کرتے ہیں پوچھتے ہیں وہ آپ کو بتانا ہوگا دوسرے رو میں آپ کی ڈیٹا انٹری ہوگی وہاں سے ڈیٹا انٹری ہونے کے بعد آپ نے آپ کو ایک تھرڈ رو میں بھیج دیا جائے گا اور دوستو وہاں ایل ای ڈی نمبرنگ لگی ہوتی ہیں آپ کا ٹوکن نمبر سے آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آپ کا کون سا ٹوکن نمبر چل رہا ہے اور ایل ای ڈی پہ وہ شو ہو رہا ہوتا ہے اور تیسری جو لائن ہے وہاں پہ دوستو جا کے آپ کے کچھ فنگر پرنٹ ہوں گے اور آپ کو ایک جو ڈیٹا انٹری پیچھے ہوئی ہے اس کا ایک آپ کو فارم دے دیا جائے گا وہ فارم جب فل ہو رہا ہوگا تو آپ نے دوستو اس کو چیک کر لینا ہے کہ یہ جو ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے یہ میرا نام وغیرہ ہر چیز کریکٹ انٹر ہو رہی ہے تو وہاں سے آپ نے دین نیکسٹ موو کرنا ہے آپ کو وہ تھرڈ جو لائن ہوگی وہاں سے آپ کو ایک فارم ملے گا پرنٹڈ فارم ملے گا اور اگلی رو میں آپ نے وہ فارم لے کے جانا ہے وہاں سے وہ ٹیسٹ کریں گے اس فارم کو وہ فارم ٹیسٹ ہونے کے بعد نیکسٹ رو میں آپ کو بھیج دیا جائے گا وہاں پہ آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا دوستو وہ انٹرویو کس ٹائپ کا ہوگا وہ آپ سے ویسے ہی پرسنل ایک دو کوشچن پوچھیں گے کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی والدہ وغیرہ کا نام کیا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ بندہ بندہ ہے جو اپنا بنوا رہا ہے یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ سے وہ جو چلان فارم اوریجنل آپ نے فیس بینک میں سبمٹ کیا وہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے اور وہ جو فارم نکالا ہے یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اسٹیپل کر کے کلیکٹ کر دی جائیں گی اور آپ کو دوستوں دے دیا جائے گا اگر مطلب کہ لیٹس فور آپ کا نارمل کے لیے آپ نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ کو دس دن دے دیے جائیں گے دس دن بعد آپ نے جا کے اپنا ٹوکن نمبر دکھا کے اپنا پاسورڈ لے لینا ہے دیٹ از آل دوستو یہ سارا پروسیس ہے پاسورڈ بنوانے کا تو یہ جو باہر ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے آپ کبھی بھی کنیکٹ نہ کریں یہ فیس وغیرہ کوئی نہیں جمع کرواتے آپ کو غلط چلان بنا کے دیتے ہیں اور پھنستے آپ لوگ بعد میں ہیں آپ جائیں بینک میں جائیں اپنی فیس چلانا فارم جمع کروائیں دو آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں لیں اور پاسپورٹ چلے جائیں تو دوستو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ لگ بھگ تین سے چار گھنٹے کا پروسیس ہے تو دوستو میں ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ ٹیکنالوجی کی ٹرکس اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا رہوں گا دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیں مجھے سپورٹ کریں میرا اسٹارٹ اپ ہے یہ اور یہ جو دو اوپر ویڈیو آ رہی ہیں پلیز اس کو بھی دیکھ لیں اور یہ والا جو آئیکن آ رہا ہے دینے والا اس کو پلیز کلک کر کے میرا چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں تو اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے